okusookera ddala noza ebyobulamu ye sekita emu gavumenti ya mwaya museveni gyetatwala nga kikulu sikaani si ya gavumenti ya muntu sekinoomu kati bwe gujja bagira kumwe bano abalwadde bano abasawa abatalina gakusa kukola ebyo nti gwe bafata gwe aze okulwala okimanyi gye bayita mamakiti eriko ne not for sale bagituna emitwalo esatu kyova olaba osanga abantu ku bodaboda nga balinga ababiri nga golowooza batamudde babiri naye ngaali awakati muki mulwadde nga bodaboda efuusa ambulensi kakati wa emuseveni bwe bwalaba mu ngeri efaanana bwetyo obadde olaba zihealth centa kyebasooka ozigulira ne bazigulirawo pickup osanga omulwadde nga bataddeko mufaliso nga kuba mutale ku pickup naye kuba hampu kyova lwaki batugamba yadde ayingira n'akutuka na abafiridde mu kkubo basa abalungi abekuumidde ku channel ya acrich media uganda wamu ne flashlight channel uh, uganda onako olwaleero tukyazizaako deputy secretary general wa kibiina kya fdc nga bye bibiina ebimu ebya opposition mu uganda bye tulina uh, tusanyusa okulaba mwami harodi kaija nange nsanyusa okubeera nammwe nga bulijjo njagala okulamusa bannaffe wetuli mu buwambe abagezaako okulwana okumanya ebigenda mu maaso kubanga kyano uh, zino omuntu okulaba aba ataddemu akasente aka mbs n'ateekamu obudde so kati ayinaawa n'omusolo so twagala okubebaza abalina byebakola twagala okwebaza abatalina tubasabira uh, njagala n'okusaasira famire ya uh, bunamawulire shira nakabuye eyafudde ng'azaala embalala neyegatta ku bakazi ekkumi n'omwenda abafa buli nnaku nga bazaala tusaba allah amusaasire byonna ebyamusobako era ndooza kibeera ekyokuyiga eri abo abafaayo okuteekateekera eggwanga mbw abakazi okufa ekkumi n'omwenda buli lunaku mu nnaku kumi babeera abakazi kikumi mu kyenda mu nnaku kikumi baba abakazi lukumi mu lwenda kati bwokubisaamu emirundi esatu tufiirwa abakazi abawera enkumi etaano buli mwaka nga bafudde bazaala isa ah, olunaku olwaleero tugenda kwogera ku mbeera y'obulamu ah, mu nsi yaffe uganda naye okusingira ddala kansoke neebaza abalabi baffe abali mu uganda abali mu uae abali ebweru mwenna mwebale kwekuumira ku flashlight uganda wamu ne acarich media Ah, mwami kaija kakanyumidde mm. obaye tugenda ku mikola nti baagala nnyo okutumira abo ah, abavudde e kampala mm. <laughs> kadolo gwe nagendako nga omukolo ogwo nga kuliko abavudde e uk bangi kakati mm. newabawo omwogezi ajja n'agamba munaye mbu naye ava uk ambuza yi nga tekifaana nti uganda kampala katinga naye jakolaki ejijava Eh, kanange ntumira mikwano gyabo ogambye abava ebweru mm. enanga eh, olusa watera okunonya twabaguliddeyo platform kuba nazudde bannayuganda bwe tuwandiika mm. tebaagala kusomako bagaanira ddala naye bw'oyogera ekyo kye baagala so bantu ba visual na audio mm. ah, basobola okgenda ku youtube nasanko amannya gange harold kaija official eh, bajja kusangawo ebirowoozo byonna bwe mbandoowo ebirowoozo byange nga bwe ndowooza sinza asingayo obugezi ne bwe ndowooza kati nga naye aleetayo ebirala bwane bwakola ki bwalowooza nga tukubaganya nga tufuna consensus mm. olwakedde okuŋŋamba nti sitegeera mm. <laughs> eh, eh, nemugamba mbadde sifunanko omuntu wakiŋamba nosunza nti wakiŋamba naye okiŋambye bwolimba sinza asoose ne mugamba munne gwe asoose naye kyoba okolamu bulayizi nga bonna amayimbu sitegeera mm. mbalabeko ntegeere obutategeera bwange eh, ne mugamba naye ngenda kwesibako onyambe enjega okutegeera mm. eh, nagamba atewese kuzeŋŋanira nti kati gwasobodde okutegeera mbu sitegeera oteeka okuba nga otegeera nnyo mm. okusobola okulaba nti nzisikola ki sitegeera eh. ah, abalabi baffe abali ku chanozi zaffe tubasaba bwoba ofunye emeseji zino oba ngaolabye obutambi bwaffe osobola okomentinga n'otuwulira kikyoyize n'obuuza ekibuuzo kyoyagala okubuuza bw'oba onyumiddwa vidiyo zaffe likinga subscribinga oba tona subscribinga e, tusobole okuba nga tutambuza nga tubaweereza mm. ate nga nammwe mutufuna bulungi abatana subscribinga mwami kaija mm, twavudde mu kulayira mm. naye ebimu ku bibadde biruma bannayuganda mm. embeera y'ebyobulamu mu uganda nga bagamba teteredde bulungi wuyo tugambye nti twafiiriddwako munamawulire kitalo nnyo kitalo ddala omukama amusonyi byonna ebyamusobako naye mu mbeera eyo mwami kaija biriwo ebisaanidde okuterezebwamu tulabike nti embeera bwetyo tebeerawo mu kisanja kino oba mu myaka gino hmm. egijja okutandika hmm. nokisanja kino kyetwatandise hmm. ah, neyanza nnyo beki ku nsonga okuleeta ensonga enkulu eddala ah, njagalira okuyozaayoza abaana abafunye degrees makerere wano nange nafunyeeyo eyange eyokubiri masters of arts mu economic policy management nempulirako era abasayansi amu nga baba bakubye ebirayiro mm. mumanyinaffe ffe balayiza mm. eh, naye nga baba bakubye ebirayiro eh, obutekalakasa obutadduka ku mulimu balina ekirayiro kyabwe ekyo kyebakolaki kyebakuba era ndowooza abasinga bapolisi makers kyebayiseemu okuba nti abantu baffe abo baba babanyuunyunta babanyigiriza tomulina kwekalakasa eh? mm. gwe walayira kulakujjanjaba ki kujjanjaba bantu mm. uh, okusookera ddala noza ebyobulamu ye sekita emu gavumenti ya mwayi museveni gyetatwalanga kikulu mm. era sente nyingi zosanga ezaali badde zikola ku byobulamu wano mu uganda ate bannaffe bazikozesa kwejjanjabisa bweru Eh, eh, nti wetwabeera n'ebyobulamu ebyamaanyi mm. saabasajja kabaka yazaalibwa mulago hospital mm. mm. ah, ah, ah, gundi bapurezidenti abalingawo abaana baabwe bakena bazaali wano mulago gundi bamukupa essasi obote mu nsavu mwenda bamuddusa mulago so nga kikulaga mulago kyeryakola ki nti baddukirangayo nga bamanyi nti ojja kujjanjabwa mm. yese eh, kati n'omusawo yalinga ajjanjaba mm. ng'ali sure nti abamuja nti ajja kujjanjaba ku minisita mm. ajja kujjanjaba ku president tyinza okuba muli awo ngenkyabaleesemuka president enkyabaleese nazaala we ekyabaleese omwana we mm. kati n'omusawo ekyo kimuteeka ku munkenke tamanyi mulwadde kyakoze eki aze mm. eh, ate nabalinateekayo sente nga nabo bamanyi gye bajja okukola ki okujjanjabirwa mm. mu bbiri nga muetaano mwami museveni ng'afuna ndowooza muzzukulu waali ofiisho natasha nga agenda okuzaala ebiseera ebyo bakwalikodi bapangisa nyonyi enamba ne bamutwala agende azaalire e germany egi yazaalira omwana yali wa bukadde bitaano omwana ogwo twamusasulira obukadde bitaano mm. singa ofactoringamu inflation olwoyo twali musasudde biliyoni ngezi biliyoni nga ssatu ngaekitegeeza zigundi zi ambulensi eziweranga kkumi mm. ekifo ky'okuziteeka mu malwaliro twagenza okuzaala omuzzukulu wa mwami museveni omu mm. Mm. wetuukidde olwaleero buli seera obadde owulira ne wiiki eno nga abaana bano abasawo baintaani mm. oba bano abanatera okumaliriza mm. nga balaga obutali bumativu fe tukwyita kwekalakaza nga balaga obutali bumativu olw'empisibwa gye bayisibwa mu eyo gye bakolera ah, ebiwandiiko bya gavumenti bikulaga nti dokita munnauganda omu alabirira abalwadde omutwalo gumu mwekumi bbiri mm. naye nga ekitongole kyensi yonna kyatugamba nti nti buli dokita yalibadde alabirira abalwadde ebi bitaano so kiba kitegeeza nti ffe omulimu gwaba doctors kumi na babiri gukozesebwa gukolako omulwadde ogwo omu yagukola mm. tulina okubeera badokita kumi naba naye buli katundu mwai museveni ayagala kubeereko mp osanga mp ng'akiikirira abantu nkumi eh? naye nga ne waba taliwo tebafa mm. ne dokita ono waba taliwo bakola ki bafa, bafa. Mm. tawula ojuza ekamuli midwife yafa mm. omuzaalisa mm. nga bagamba omukyalo oyo abadde ng'akola ennaku zona ne ku sande mm. emisala n'ekiro kubanga nga singa bw'aba taliwo teri mulala jakola ki ajja kuzaalisa ajja kuzaalisa eh naye nga bwononya n'ekyo omukisa omubi n'afa nga ate nga azaala mm. ate yafiira mu kakliniki si mu ddwaliro mm. so nti ekyo kikulaga obuzibu mbu akati omusaala gwabwe mubi mm. ennaku zogenda otukamu tebalina ka city scan eh? tebalina enaku ebadde owulira mbaokisigeni tebamulina ne bakugamba ambulances eh? mu uganda yonna gavumenti erina ambulensi kikumi kinaana mwemu ezitakola ki ezitamala era abantu bangi bafa nga bano baddemu banoonya ambulensi emutwale emudduse mu ddwaliro so nti ekyo kireetedde ebyobulamu nti abantu abantu baffe bangi tebafa lwakuba nti balina okufa hmm. bafa olw'okuba lwa mbeera ebyobujja ebyobujja yo yonyini birwadde abasawo bennyini nyini balwadde naye nebajja okukola ku balwadde abalwadde kakati gamba omulwadde n'agenda mubuki mu bulwadde so ye embeera gyetukolaki gyetuwangaliramu ah, kakati njagala okubuuza ekibuuzo hmm. ogambye nti abakulembeze o oh, abantu ab'ebitiibwa hmm. bajjanjabibwanga mu ddwaliro lyaffe eri emulago hmm. so nga ensangi zino baddusibwa bweru ki ekyakyuka anti e- ekyakyuka nti abantu abali mu buyinza bo balowooza mbwe emundu yejjanjaba byonna era mwami museveni asinga kwogera ku mmondo minisaawe mulamba gwe bayita malinga era dr malinga mm. yafiira ewaabwe eyo ebukeddi mm. yafuna obuzibu naye ngaakalwalira kasookerawo kali mayiro ana mm. kati mayiro ana ogavuga ku ttaka kikwetagisa okugavugira essaawa ezi bbiri bagenda omutuusa ngaakola ki ngaafudde waliwo omusajja amuyitanga agaba yakolanga mu kcca yayine mwanyina museveni ne bagwa ku accident saidi zeisingiro naye ne mwanyina museveni bamuteeka babateeka kabangali gye bafuna ey'omusaasizi ne batuuka e, embalala hospital mm. nga teri biyinza bakolaki bakolako mm. agaba naafa kakati awo lwbawaliawo lwategera e eh, ono mwanyinawo muki w'omukulu mm. ye kimuyama ne baweereza ennyonyi n'emukima embalala n'emuleeta wa e kampala tebamuleeta mulago mm. nebaleeta mugana amalwaliro ki agali wana frefas aid ndooza n'amala nga agenze ki bweru mm. osanga singa teyali ye naye twalikoze ki twali muziise kubanga embeera bwetyo bwekola ki bwefaana so olwelalijuze mabega olw'okuba nti babufaako ne bajja ne balonda minisita nga musirikale mm. gundi yabiseera yali brigadia muhwezi mm. nebayeta depute we mm. nga musuubuzi mike mukula <laughs> kakati ngaebyobulamu babitaddemu abantu babiri eh? omulala kubanga oli omusirikale nga looya eh. eh? kakati nga bebategera looya ategera byamateeka mm. ono ategera byakukola sente mm. era wagenda okulaba nga sente zabalwadde basirimu eza global fund ngazo baziridde kubanga bali bali mu kintu nga tebakikola ki tebakikyagala walabye mu covid mm. twabadde mu covid budget eya covid mm. sende zaate zisinga zagenze mu defense bewola sente ne bakola trillion namba ne bagiteeka mu defense mm. kanoobuza defense ne covid bikwatiraganiddewa ng'abategeezezza nti ebitanda ebitanda twalina ebitanda emitwalo ena mu enkumi bbiri mm. mu uganda yonna mm. icu e units eh, byogamba mbuoli bubi nnyo mm. nga tulina ataano mu ttaano mu uganda yonna ng'ekitegeeza singa abantu bafuuka balwadde nnyo ne bawera ataano mu mukaaga owa ataano mu omukaaga yalina okukola ki okufa kubanga talinawo bagenda mukola ki kumuteeka ne bakulaga mbu districts asatu mu mwenda tezaalina wadde eddwaliro kibayita hospital mm. so bateekawo district naye nga ekikulu nnyo ofiisi ya chairman weri neyakaawo ne rdc mm. naye nga ekyalibadde ekisinga obukulu tebakitaddeeko ki sente mm. ebintu ebyo tubibategeeza era bannaffe nga bali basuubira mbu covid ona mbu agenda kutuluma ne bagamba nti abantu abawera emitwalo kumi n'ebiri hmm. bayinza okubeera obubi mm. kwabajjanga muga nti atuyinza ah, okufuna abantu ku bannauganda 2 eh, ejja kulwala oza mm. babalanga emitwalo 78 mm. eh? mbw abawera emitwalo obanga jja nga betaaga ebitanda naye nga betaaga ebitanda abayinza okwetaaga ebitanda ngaebitanda byona tebikolaki nga singa tusuubira nga mu uganda obulwadde obulaa bwonna bwonna buwummudde nga obulwadde obwo bumu bo covid webukola ki webuluma webuluma mm. nga nebitanda byawo tebikola ki tebiriwo tebimala kyo volaba twamalirizanga nambola wasambirwe ndiba <laughs> kakati nga lye ki gidwali nete bakugamba mbo wale dwali le bazimba okay. <laughs> Eh? no uri asikando yeru yeruboa mm. okay. Eh? so akali nti banafe abaliyo bataddewo baki gwanagamba mm. kanekiretera n'abasawo buli omukati okweyiya bangambye mu ddwaliro lya wano egundi wano wano ekawempe mulagobagbusima mm. e ku levo ki mm. kuliko gye bayita private clinic private eh, bagita private pharmacy mm. nti omuntu owa bulijjo mu ddwaliro lya gavumenti ye mweyadde akatale keddagala ng'ogula eh, eh, ku beki naye mu ddwaliro lya gavumenti mpulira kakati otunuulira nti bwogera n'olwala bwoti bagamba nti genda wali bakebere sikaani eri wali wabweru sikaani si ya gavumenti ya muntu sekinoomu kati bwe gujja bagira kumwe bano abalwadde bano abasawa abatalina gakusobola kukola ebyo nti gwe bafata gwe aze okulwala leeta ettaano okulagirira omusawo leta omutwalo okukwatako leta gunde nekibeera nti omuntu mutwalo gomutwalo emitwalo etaano kati atalina sente ezo mm. noba nga tosobola kukolaki kuyambibwa mm. kati ngaekyokulabirako just wiiki eno mm. ku sande walio mukwano gwange omu accountant yagenze nankubira essimu nga ntegeeza byasanze mu ddwaliro ewakiso mm. ye nga atidde olwokuba latera kgendayo mm. mu madala ga gavumenti mm. yakyewuunyiza nnyo mm. yasanzeyo yasanze yadde agenze kukima mukwano gwe nga mukyalo yazaaliddemu mukwano gwe nga taliwo yadde agenzeeko kitutap country mm. okukola nagenda akimu mukyala mm. n'atuukayo nga empisa gye bayisa abakyala abazaala mu ddwaliro ngaluwo owa boda boda yazze ne mukyala we mm. okuzaala ekiro bababuuza mwina kaki nga balina kaki poliisi ebatigomya eno ebasabeza akafyu buli omu abayiiya kesi ebayiiya nga talina kaalina era nga emitwalo etaano ekumi kumi n'etaano zaaliseekubanga bamanyi mwe abakolamu abaana mubazaalya miliyoni emu n'ekitundu kakati bano balooza bamugjako emitwalo kumi mbu abanga azadde ow'obwereere kambuze mwami kaii mm. Eh. gavumenti si eteekeddwa okuprovid bwekiri ebyoeriabalwadde ezo si za lisiiti sinakutegeera ezo sente mm. si za lisiiti za musawo akukoleko kikibaita okukukwatako eh, okubako ndi ah, akuyambeko ekumi eh, n'etaano kumi kumi n'etaano ne bakusaba simanya ebikwebe bya jiiki ne bakusaba ebigundi bya omo ne bakusaba uh, eh, simanya goozi bakusaba gundi uh, obuveera biki byonna yona bisabira mu kwanta ennene kali ah, musajja mm. abalungi abali ku acrich media wamu ne flashlight uganda atujja ah, kusaba abasawo abaliko o abamanyi ku bintu ebyo muwongero tutangaaza ku ani ateekeddwa providing ebintu bino eh, gavument tebetaaga kwoga tutangaaza gavument kuba abakozi ba gavument gavument birina okuba nga ki gyebiri okimanyi gye bayita mamakit eriko ne not for sale bagituna emitwalo esatu genda mumaaso tubuulire omukyala eh, so omukyala bwe yatuuse nga talina kyalina ne bamuleka mu kolido omukyala ne yeezaalisa n'asindika omwana n'amwesikayo ne yeezaalisa talina ki talina wadde ekikumi mubemaze okumwejjera mugamba olina ejjiita nga tabikola ki n'atoba n'azaala omwana we mu mbeeri oli bwagira mu mbeeri ey'ekikangabwa abazaalidde mu maswali ag'ebbeeyi mulabanga firimu muyinza okulowoozanga kyetuyinza okuyita fictione muyinza okulowooza ngaekitasoboka naye nga kyekikola ki kyekisoboka nasula mu kolido nga tamuwadde kitanda enkeera baawe natwala mukazi we nga talina naye kikyakoleddwako ah, mwami kaija nja kukusaba tukole follup ku muntu oyo gwotugambye twongere okumanya ku nsonga eyo ddala kitufu bwekyo bwekyabadde nga bwotugamba yesu eyo yesi nja gibagamba era njagala kubasaba temugenda wokka mm. mugende buli health center eya gavumenti mm. kubagana aga private oyedde bwotwale munanga oba okoze eki osasudde ngaekyo osasulidde naye mugende mu malwaliro agagavuga gavumenti mwogereeko ne bwogenda ku kyalo kwosula onoonye abakyala bamufuna mpola bazaaliddeyo bakubuulira embeera gye bakola ki gye bayitamu embeera gye bayitamu mbi ne baŋŋamba ku lwokubiri ng'enkya mwayi museveni alayira mm. enkuba yatonnya mwajayo nayenayena wano ekampala mm. abakazi abakazaala neyabasindika natuula ebweru nga ate mbwa abasawo bambi ab'omu dipatimenti endala abaalina ku kisa nga yabafunirayo ebiveera bakole ki bebikeko kuganga byoroza mbusi bya buntu abafulumya abafulumya nabana eh andi bi at achi igweno no no mwanawo banange sonti obutali bwenkanyo obuli mugwanga muno bugenda kuletera abantu abavu okulana ababalina hmm. era kali ogenda okulya nti mukagundi yafudde azaala hmm. naye ebyamuleteddwa okufa nga azaala ebyo teri abikola ki abikugamba era kyebizu kye nsiba ŋŋamba nti mu uganda abantu bangi tebafa lwakuba nti balina okufa mm. oba katonda asazeewo bafa olw'obulagajjavu waabo be bawa omusolo gwabwe gubateekateekere ne gutabateekateekere emboozi gyompadde mwamikeja nange ndi mukyala era eyo gyoyogerako gyendagasonda atogende sikusabira kutuuka eyo nkusabira obeere n'akasenteko kadde kamu pulaasi ogende nga nsasula omusolo e akati wandi bwona agendeyo ofudde oba bwogendayo ngaoyinayoko emitwalo ekumi lwojja okufuna omuntu ajja okutu era bwogenda emitwalo ekumi oo gobe era ojja nagamba mbu eri balabirira ndowoozaawo tugira tulindako a ah, nedda tolindako aye tolindako kula akasente ko mu uganda eyamwai mu seven mwami kejja omuntu asasula omusolo ng'asasulira ebisale by'eddwaliro hmm. nga sasula omusolo asobole okukola ki noogenda mu ddwaliro lya gavumenti mhm. obagambe mbu olina omulwadde mm. yeetaga kutransfaringa mm. obagambe mbu oyagala ambulensi oleba nakubuuza omulwadde ayuda bajja kukubuuza mm. ez'amafuta weziri nagenda emubende ngayo bakusa emitwalo abiri mu egi nobuuza bantu bameke emubende abatereka emitwalo abiri mwetaano nga wegirieka so so tiakalogeraa nti mune tetuzikola ki tetuzirina kyova olaba osanga abantu ku bodaboda nga balinga ababiri nga golowooza batambudde babiri naye ngaali wakati muki mulwadde nga bodaboda efuusa ambulensi osanga mukyalo ambulensi zire ez'ebiseera bya dokita cook mu lukumu lwenda 00 genda mukyalo sikyagenda mumaaso nebakwata engeri yemiti ebiri nebaako engoye zasoyo kati omulwadde namusa kuki kati nebamwetikka eyo naye ambulensi eri mu uganda kakati mwai museveni bwe bwalaba mu ngeri efaanana bwetyo obadde olaba the health center kyebasooka ozigulira nebazigulirawo pickup osanga omulwadde nga bataddeko mufaliso nga kuba mutadde ku pickup naye kuba hampu kyova lwaki batugambu yadde ayingira n'akutuka aba afiridde mu kkubo <laughs> eh? nagamba nti buntu oyo abeera kinti olwokuyingira ti yabadde ayingire mulago n'akola ki n'akutuka aa bamutuseera mukeberako nti mufu kakale onaga nti afudde ayingira naye nga yafiiridde mu kkubo ebinya byaffe byetukola ki byetulina era kyova nze olusi nenyina abaka ba paalamenti mm. ababuzaabuza abantu tibalina za ambulensi mm. naye nga ruyal emoroka zibalina sa ambulensi mm. bagula zino emoroka ezirina okukola takisi mm. ne bajja nakisaako ekigundi ekizindaalo e, e, e, ekitaala mm. bwamala okisaako ekitaala mm. nekola ki naavuga kakati gwe n'olowooza mbu ambulensi ekoze ki etwala balwadde naye nga tayinza ambulensi liba ddwaliro eritambula emoving hospital mm. Mm. bannange eyo yembeera oyo yensi mwetuwangalira mu nsi yaffe uganda naye katusabe omutonzi atuyambe ebintu bikyuke amwami ah, kei janjagala kukubuuza eh, eh, abalwadde mm. kantuukire ku basawo luli ba president bajanjabiwanga mu Uganda mm. sawe no bagenda bweru mm. ensonga eri ku education system yabasawo nti ah, ah, yakyukamu ah, oba ebyo e... kale ankubulire mm. n'abasawo abamu abajanjaba aba bafuluma ebweru mm. bana Uganda bava ne bagenda ebweru ne bajanjabira ebweru abasawo abajanjaba bana Uganda genda mu Akane hospital katiye eh? kijja wano batu aseriyo nedda a ebikozesibwa tebiriwo faja bayina ku makaya galo koeza naga munete kali wanali agadde okujjanjaba gundi omulodi yabadde wane nairobi mm. nga dokita amuliko muna uganda abagende south africa mm. badokita abaliko ki eh? bannayuganda mm. wa gundi dokita asinga okukola ku mitima mm. ah, dokita kiyingi mm. australia ngaajanjala ne ba presidents munauganda waliwo badokita babiri bannauganda baali basabye okukomawo bakole ku uganda hearts institute nga tebasaba na sente mubaka wa paalamenti zasasulwa mm. nga basaba miliyoni kumi nezi bebantu babiri miliyoni asatu ze miliyoni bisatu munkaaga omwe gavumenti egamba tezirina eringa basoza sente mpitirivu laga katukolewa kasente ki katone tukolere wano ojukira chuma ekyali kikebera kansa mm. ekyamala emyaka twamala kulekana nnyo naye nga lwaki mbu bannaffe abaatuwamba nga baguddewo zigundi zi pharmacy e, ezikola aa ezirina eddagala hmm. erikola ngaekyuma ekyo kati nga bagamba eh, genda wali garden city nga bagikubuulira erinnya mbugenda oguleki eddagala ejyokukola ngaekyo kati mweyo period bogwali mugano sente bakolaki bakola mpitirifu so ekyo serious problem nti wano tebateekamu eri bagirabanga natuwa tiafunye omukisa okutambula okugendako ebweru era sebo ne wakkiriza ogenda ebweru sebo obeera wakabi gavumenti okuweereza jiuza omusajja gwe nawedde gwe badde baagala okuba vice president teyafiiridde mulago yafiidde nakasero honorable kasamba kale mwami museveni n'afiirwa omuntu gwe yadaagala abere vaisi we mm. osanga singa nebyobulamu byali birungi yali yava nakyankwanzi yali janjabidda kyankwanzi naye bamudusa bamudusa bamuleeta ki mu ddwaliro liri private ah, mwami kaija omuwi w'omusolo era omuntu alaba kyano zaffe zino olowooza ayambiddwa atya ku nsonga ebyobulamu no bannayuganda balina okusaba tugita accountability hmm. bannayuganda balina okusituka gavumenti eringa mubiri hmm. awakusiiwa obutakula hmm. kati bwemutagiraga nti mwetaaga ebyo ne mukano ne kumaloboozi ne kubikolwa abasawo bali badde beekalakasa ne bannayuganda bali badde beekalakasa kubanga abasawo kye beekalakasiza mm. babawe ebibayamba okukozesebwa mm. bakole kuffe mm. kati ffe basabira tuga abasawo beekalakasa kiringa abasuubuzi basaba okubakendereza omusolo mm. newe bagusaba eh, ffe uh, kubanga bwe bakwongeza fe abagenda okugula ebintuuga nti abasuubuzi bali mu kwekalakaasa ye ti ngaomusuubuzi bwasasula ogwo omusolo agukyajinga gwe so ndi bateeke abakulembeze ku nninga hmm. nga batematema bajeti sente e- zeki zebyobulamu bazongereku hmm. ah, tweyanza nnyo tweyanze ga abalabi bafe abalungi abali ku acrich media uganda wamu ne flashlight channel uganda amwami kaija hmm. nsaba osiibula abalabi bafe abalungi nga tuwunzika ensonga y'ebyobulamu ah, njagala okubeebaza okulwananga okulaba okugoberera ensonga n'ebyoyiga tebiba bibyo bigabaneko ne banno bw'oba nyindo saa bikwata ku mutwe mu nobigabana osharing okuba kubakale nebali coding befuuse iyo mm. naawe nogigabanako ne bano nga ntuwaayo ensonga zino zikole ki ziwulirize mm. ate olusinekibagene onosaako ne comment bwe tukubaganya ebirowoozo twongera kubanga bano abasajja babeerako nga babiraba mm. bo teboogera naye nga babiraba kisobola okuyamba okulaba nti ebintu byafubitirira ensi endala bwobulyao ze uganda entamye munjagala genda bweru gyogenda waliwo abaalwana okulaba mu ensi yaabwe ebeera nga bwe katonda abankuumire amiina